Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天要跟各位分享的是公元二零二零年阳历十月份的流月运势解析，对应现在的时局跟生肖。开始之前，请新朋友务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，这样老师下次更新视频或是新的运势解析的时候，你才能获得第一手的通知哦。 首先呢，在这一集我们将会是针对阳历十月份的月运势总论，老师会另外针对个别生肖在工作、财运、感情、健康方面的注意事项提醒各位，有需要的朋友不要忘记看一下哦。针对我们丙戌月，也就是我们的阳历的十月份、阴历的九月份，它的纳音呢是乌上土。 期间呢，会是落在我们阳历的十月八号到十一月六号这个区间，在节气上呢，就是从我们的寒露开始，会历经霜降，并且呢，立冬之前。这个流月乌上土代表的是什么呢？你可以把它跟房子上方的这个瓦片联想在一起，瓦片又是怎么制造的？ 它的制造过程呢，就是将特殊的土跟水混合，放在这个模具里面，用火去烧烤，也就是要经由一次的这个水火既济的作用力之后才会成型。那这个流月它象征的是锻炼，代表的是，蜕变。不过呢，这个强硬的这个外表之下呢，其实它的内心是相当的脆弱，就像我们的这个瓦片是不堪一。击。 的今年刚好也是逢到的是庚子年，那庚子年它的纳音代表的是壁上土，因此这个流年跟流月的这个组合会形成一个家的形，式。这个月会发生什么样的状况呢？国与国之间的政治关系、贸易关系都会有微妙的变化，主要都会是以巩固给自己人民的利益。 内需为第一优先的考量，也可以预期到看到一些双赢的政治操作。比较需要注意的是，因为老师刚刚有说过的，这个火烧烤的过程，火水济济的过程，它是需要经历冲击，它是需要水里来，火里去，才可以蜕变，才能够历练成器成才。 所以，这个拓变有没有可能是白俄罗斯反派的名声？这个冲击有没有可能是你我漠不关心各国的 GDP 的逆成长数字？这个水火会不会是大自然再一次的反扑？又或者是没有人希望的国际之间的战火的笑声呢？要注意的是，这个月更容易让人们更加的袒护自家人。 为什么？因为这个家形成了厚重的墙壁，还有自以为自己是里外分明的人。无论是在政治上、工作上，于公于私，人们的立场在这个月很容易会分你我他，很容易会分内外。所以，在这个月，老师要提醒你，在体制上你要站对边、站对位，会显得格外的重要哦。 因为人必须要有所依恃，才能够立足。依附强则强，依附弱则弱。就算你要尽忠职所，亦是弱势。再来要跟大家提醒的是，在我们的阳历十月份有一些特定的日子，在这边提醒大家一下。首先，在十月八号的凌晨三点五十五分，我们会历经寒露。 在十月十号是适合女性补运的凤凰日，在十月十五号我们会逢到水星逆行于卯宫，会影响天蝎。那这个逆行的时间呢，会从十月十五号一直到十月五号。再来就是十月十八号，我们会逢到适合补运的四元三将。十月二十号的土王用事。 十月二十三号的六点五十九分会逢到一个节气霜降。十月二十九号适合男性朋友的麒麟日。十一月一号难得见的天赦日。再来就是十一月二号可以补运的四元四降。这些日子呢，老师呢会在透过每一周的运势周报。 在告诉各位朋友如何可以加强补运，或是如何运用这些日子帮自己呢强好运势。那大家可以在另外收看当次的节目。那这边老师要提醒大家的是呢，在今年呢，水星呢会三度逆行。那这一次逆行的位置呢是在卯宫，也就是天蝎座。 那时间期限是在十月十五到十一月五号，这段期间呢，主要会影响的朋友是天蝎座跟天秤座的朋友。就以星座来讲哦，碰上水逆的这两个星座的朋友，你们在对待人事物上呢，会比较容易失去耐心哦，而且情绪会比较容易失控，所以切记，你们在跟人交涉的时候，请你们要耐一下性子，避免哦。 必要的纷争出现，那在这段期间呢，尽量要保持美好的心情，多制造一些可以让你感觉到愉悦的活动啊，试着留一些时间让自己比较不会让自己有不必要的纷争出来，或者是可以跟朋友去大自然踏踏青，这些都可以让你顺利的化解这个水逆期间可能带给你的不安的情。 趣跟感受哦。那至于生肖属兔子、属羊、属鸡跟属猪的朋友，也请务必要注意，在水逆期间，如果你有处理不干净的感情问题，也很容易在这个时间延伸一些闹剧。对方很可能一哭二闹三上吊，或者是跟你哭哭啼啼的吵不停。再来，这些朋友也请。 务必要留意一下身边的一些人，可能好像感觉是要出手帮你，会乐此不疲，可是其实他却是右手握你的手，左手握着匕首，心里其实是另外有盘算的，所以千万不要情急之下，好人、坏人跟贵人呐都分辨不出来哦。再来呢，接下来老师要提醒这几个生肖的朋友要听仔细了。 尤其是生肖属老虎、属马、属龙以及属狗的朋友，这个月的星数对你们有绝对的影响力哦，所以请务必要留意一下。丙戌月的星数呢，分别有月杀、天解、八座、豹尾、浮尘、解刃、寡数、吊客跟天狗，这些星数呢，听起来都不太理想。 那主要呢，要说的是八座，八座呢，正常来讲它代表的是稳定，但是因为我们在这个月逢到的是火星逆行的状况，在逆行的时候，这个稳定呢就会变成是变数多了，所以本来你以为十拿八稳的事情呢，在这个月就很容易会有很多的变数，而且变数会一变再变。 所以，请你不只要有 Plan B，还要 Plan C，务必要记得。在豹尾跟浮沉的力量，就很容易让这些生肖的朋友在这个月很容易七上八下的心情，就一直觉得没有办法拿个准，而且一直没有办法很平静。所以可以的话，多喝一点清茶，可以让你，或者是听一些轻的 BGM，可以让你的心情呢安稳一些。 那有血刃的朋友呢，影响的话，主要要注意就是在使用尖锐的物品，都要留意一下，才不会呢莫名的有割伤的问题。华数星数这个影响呢，比较容易让你们有多疑的一个状况。那再来呢，就是如果你是单身的朋友呢，会让你更想要自己一个人独处的时间变多了。 因为你会更甘于平淡，那会更想要安守本分，自己一个人哦，更不想要是处于一个团队的状况。所以，如果你是属于在一个 team 的工作状况之下，法术星术的影响会比较负面啊。这个时候，你就要尽可能要挑一下工作做，会是比较好的。再来，雕刻这个东西呢，它代表的是检视。为什么要检视？它代表是我们要检视。 自己的健康跟关怀你的家人跟亲友，因为通常吊客它代表的是主管，它会掌管疾病跟的丧事，所以要多去留意周边的人的身心状态，知道吗？另外呢，天狗的一个影响呢，会尽量请朋友们在短时间内不要出远门，也不要夜行哦。有些人会贪。 方便，他可能是有晚上的时候呢，就开夜车。那出远门哦，比较容易会有水土不服的状况，所以这些呢，在这个月份都是这几个生肖的朋友要注意的地方喽。好，以上呢是我们这个月的运势总汇报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。后续还有针对个别生肖的朋友的。 各项注意事项，大家呢一定要锁定老师的频道哦。我是金英老师，我们下次见，拜拜。